Fehim Işık jî di nivîsa xwe ya welat de mijara bijartina dersa Kurdî girtiye derst. Ji bo pêşî li spekulasyona bigirim, gotina xwe ya dawî li pêşî bibêşim. Bêşik piştgiriya hewldana dersa Kurdiya bijarî dikim. û Kurd hemû deskeftiya Kurdaye û mafê her Kurdek ku hem van deskeftiyan biparêze hem jî emilîne. Bi vê mebestê careke din ez bang dikim da ku zarokên Kurda di dibistanan da zimanê xwe bibijêrin. Wext Kurd e çend rojên bila baş bikarbînin. Her çi qasî rastî ev be divê em rûreşiyek jî bibînin. Eger hewildana me û hewildanên ew aliyên ku bi her cure neyartiya xwe li dijî Kurda didomînin dema dişibin hevdû an jî tiştin divê Kurd neyek car sed car bifikirin. Kurdek dilsoz û welatparêz û waliyê dewletê nikarin bi heman zimanî daxwazek ji dewletê bikin. Partiyek nijadperest û hêzeke Kurdî bi heman cûreyî nikarin bangewaziya kampanyayek bikin. Eger ev xetên bi qasî erd û esman ji hev cudane bişibin hevdû, bizanbin divî karî de lîstikek herî kêm hesabeke ye divê marjên Kurda eşkere be zelal be. Bi vê nêrînê esasi. esasê. دما هن هێز و ئینسیاتیف کامپانیا دەرسا بژاریە کوردیدان دەست پێکردن لەبوو تەفگەرەك دنجی دەست پێکرد ژالیەکێوە کەسێن دەردۆرە ئەردۆغان ژالیەکی بەژی مخالەفەتە کەمالیست و ئەفشریکێن وان پشتگیریدان کامپانیایە دەوێ کورد هەری کێم دوی واریدا باڵدار بن بە ئاقل تەفگەرن مەسلە ئەشکەرەیە Kurd kilîta sistem wan Hem destlatdar û hem jî muxalefeta dewletî ji bo bikarbin destlatdariya sîstemê bikin, pêwîstiya wan bi deng û piştgiriya Kurda dersa Kurdiya bijarî jî ji bo vê ango ji bo berjewendiyên xwe bikartînin. Evel westa qirêj bû sedem ku gelek alî di destpêkê de kampanyaya tenê şopanin heta heyamekî jî bêdengman. Bi ku tê dîtin de gelek alî dixwastin mesele baştır fêm bikin xwesteka wan di gewriya wan dema di seyda HDP gelek aliyên din piştî dest pêkirinê çend rojan ya kampanyayê piştgirî dan. Bang li malbat û zarokên Kurda kirin başî kirin. Bi van bangan ve hem kampanya xurtbû hem jî eşkere bû ku ev mafê han kesek nedaye wan ew bi destxistine. Bi vê piştgiriye her warê li ber dilreşan jî girtin. هجی هندن گن در رشنه دخوازن جوه کامپانی ناکوکیان درخن و جبا برجواندین خواهین سیاسی بکار بینن. دنا وانه ده هکه این خواه وکی دلسوز کرده نیشان دادن هبه دوی اوجی قنه به جنها پیوه اشیار بین نه این لیستکا دولته. ده کامپانی درسا کردیا بجاری ده دوی انجام اکوسا درکه وکو تنه رو رش و دل رش تشیر ببن و کرد ده سوخه خورتر ام یک آلیه که دولت نسامیمیه و لپی لیستو که دافکان دگرن قنه به ویجاره بلا کرد درفت ندوان لیستکوانان